हेलो स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर टेन कंटिन्यू करेंगे हम review question question number two कर चुके हैं अब हम रिव्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थ्री करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर टेन है class ten acid bases and salts right तीसरा क्वेश्चन जो है वो है ammonium hydroxide and nitric acid react and produce ammonium nitrate and water ठीक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे ammonium nitrate in water right balance chemical equation for this neutralisation reaction एक एसिड एक बेस है इनके रिएक्शन जो होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है N H four O H nitric acid का फार्मूला है एच एन ओ थ्री ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन भी है ओ एच यहाँ से निकलेगा इस एच के साथ मिलकर वाटर बना लेगा और रिमेनिंग जो अमोनियम है और नाइट्रेट है ये मिलकर अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे अब बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड पे कितने एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने एलिमेंट है अगर ये इक्वल है तो इट ऑलरेडी बैलेंस्ड और अगर इक्वल नहीं है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा अब नाइट्रोजन यहाँ पे एक ये है और एक ये तो दो नाइट्रोजन हो गए हाइड्रोजन जो है फोर यहाँ पे है वन यहाँ पे है और वन यहाँ पे तो टोटल सिक्स हो गए और ऑक्सीजन जो है वो वन यहाँ पर है थ्री यहाँ पे तो फोर हो जाए प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं एरोबिक साइड पर जो प्रोडक्ट बना है उसमें एक नाइट्रोजन ये है और एक तो दो नाइट्रोजन ये बैलेंस है ठीक है reactant side product both having the two nitrogen अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो फोर यहाँ पर है टू यहाँ पर टोटल सिक्स है ये भी बैलेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो थ्री ये है और एक ये तो ये फोर तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है ठीक है ammonium hydroxide react with nitric acid to form ammonium nitrate in water तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है राइट अब क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर हमें क्या करना पड़ा है पड़ेगा right balance chemical equation for the following neutralisation reaction it means कि they are also between the acid and base acid और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं पहला है सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान चलें सबसे पहले देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इसका formula H two S O four magnesium hydroxide M G O H two ठीक है अब ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा मैग्नीशियम के साथ सल्फेट आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और रिमेनिंग जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पे टू दो जो है हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप है हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप है और दो ही हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड में डायप्रोटिक है तो दो वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे सेकेंड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला यकीन आपको आता होगा H two S O four है सोडियम हाइड्रोक्साइड का sodium N A O H ठीक है ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है सल्फेट जो है वो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट बनेगा जो कि सल्फेट की वैलेंसी माइनस माइनस टू है और सोडियम की प्लस वन होती है तो दो सल सोडियम आयन आकर सोडियम सल्फेट बना लेंगे और रिमेनिंग जो है यहाँ पे दो ओ OH ग्रुप है दो ही ये सल्फ्यूरिक एसिड भी डायप्रोटिक है तो दोनों मिलकर दो वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे अच्छा थर्ड जो हमारी इक्वेशन है सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम इन दोनों को देखें तो ये भी डबल प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कैल्शियम जो है वो सल्फेट के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना लेगा कैल्शियम की वैलेंसी ही माइनस प्लस टू है सल्फेट की माइनस टू तो ये फार्मूला जो है सी ए एस ओ फोर बनेगा और इसके दो H group O H group यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप और इसके डायप्रोटिक होने का जो है दो हाइड्रोजन जो इसने लूज़ किया है ये दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे तो ये बैलेंस हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है आइडेंटिफाई ब्रोंस्टिक लोरी एसिड और base bases in the following reaction दो रिएक्शन दिया है एक नाइट्रिक एसिड और वाटर के दरमियान है और दूसरा अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के दरमियान है हमें ये बताना है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी जब नाइट्रिक एसिड और वाटर मिलते हैं तो हाइड्रोनियम आइन और नाइट्रेट बनता है और अमोनिया और नाइट्रिक एसिड मिलते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है अब इसमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस तो इसके लिए हमें रिकॉल करनी पड़ेगी अपनी मेमोरी को और इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी Bronsted Lowry 言い上げて a common definition use to identify acid and bases is the Bronsted Lowry model ठीक है this model based on the transfer of proton ये जो प्रोटोन के ट्रांसफर यानी एच प्लस साइन एक्सेप्ट और डिनेट करने की बात है अच्छा proton is a proton transferred from an acid to base proton हमेशा एसिड से बेस की तरफ से जाता है ठीक है यानी जो दे रहा है वो एसिड है जो ले रहा है वो बेस है तो यहाँ पे नाइट सो नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्ट करेगा एज एसिड और वाटर एक्ट करेगा एज अ बेस ठीक है अच्छा uh, prostatory acid is known as the proton donor while the prostatory base is known as proton acceptor तो वाटर ने जो है वो एक्सेप्ट किया है तो वो बेस है और नाइट्रिक एसिड ने डोनेट किया है तो वो एसिड है राइट अच्छा अब दूसरी इसको हम फर्दर अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं since nitric acid is converted to nitrate ये नाइट्रेट में बना है बाय डोनेटिंग प्रोटॉन ठीक है, eh, uh, uh, nitric acid is converted to nitrate by donating proton. Therefore, nitric acid is an acid. Since water H2O accept the proton that nitric acid donate and form hydronium ion, water is a base. Clear? अच्छा सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की अगर अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की बात करें तो अमोनिया यहाँ पे बेस हमें नज़र आता है क्योंकि अमोनिया एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और ये जो है हमारे पास एसिड है नाइट्रिक एसिड क्योंकि ये इलेक्ट्रो हाई प्रोटॉन डोनेट करता है और प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो अमोनियम नाइट्रेट बनता है ये प्रोटोन एक्सेप्टर है तो ये बेस है ये प्रोटोन डोनर है तो ये एसिड है since nitric acid is converted to nitrate by donating proton there nitric acid is an acid acid since ammonia accept the proton that nitric acid donates and form ammonium ion ammonia is base consider as a base okay next जो हमारा क्वेश्चन है हमें आइडेंटिफाई करना है Lewis acid and Lewis base in the following reaction तीन रिएक्शन दिए हैं इन्होंने फ्लोराइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ है और boron uh, fluoride uh, uh, का आइन बना है हाइड्रोजन एच प्लस और अमोनिया अमोनियम आइन बनाए और अमोनिया और एलमोनियम क्लोराइड के दरमियान रिएक्शन है और ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए सबसे पहले फ्लोराइड और बोरोन ट्राईफ्लोराइड को देखते हैं तो इसके अंदर एफ जो है हैजल इसके पास तीन लोन पेयर है एक तो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और तीन जो है वो लोन पेयर है ठीक है एफ एटम के पास लोन पेयर है so it is electron pair donor तो ये एक्ट करेगा donor F is as act as a Lewis base क्योंकि ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये लुइस स्पेस है बोरोन ट्राईफ्लोराइड की बात करें तो इसका बैलेंशियल इनकम्प्लीट है क्योंकि इसने तीन तो रिएक्शन के को कोवेलेंट बॉन्डिंग की है फ्लोराइड आइन के साथ ठीक है फ्लोरीन के साथ किए तो बोरोन फ्लोराइड बना है और तीन बने हैं ठीक है एक अभी इसके पास कम है क्योंकि तीन का मतलब है three pair means six number of electron तो टोटल बैलेंस के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो एक पेयर की अभी भी कमी है ठीक है it has six electrons three electron pair so it need an electron pair to complete is octet तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और चाहिए अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए so boron trifluoride is an electron pair acceptor और ये लुइस एसिड के तौर पे काम करेगा सेकंड की हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन है अमोनिया है और हाइड्रोजन आयन बन रहा है तो हाइड्रोजन आयन जो है वो लुइस एसिड करेगा और अमोनिया जो है वो ये एच प्लस आइन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस बनेगा तो Lewis Lewis acid is a lone pair acceptor Lewis acid जो है लोन पेयर एक्सेप्टर होता है the H plus ion has no electron इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ठीक है हाइड्रोजन आयन जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट होता है और इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है ना ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंशियल में so can easily accept a lone pair from the another atom इसलिए ये नाइट्रोजन अमोनिया के नाइट्रोजन से आराम से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा that's why it acts as a Lewis acid इसी वजह से लुइस एसिड के तौर पर एक्ट करता है अच्छा in the other hand ammonia has a lone pair ammonia के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है ठीक है nitrogen atom so it it is electron pair donor इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है ammonia is a consider as a Lewis base अच्छा ये तीसरी जो इक्वेशन हमारे पास है अमोनिया और एलमोनियम ट्राइक्लोराइड के दरमियान अगर हम देखें एलुमिनियम ट्राइक्लोराइड को तो हमें ये नज़र आता है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसके बैलेंस शेल में छः इलेक्ट्रॉन है यानी तीन पेयर है और दो की अभी भी कमी है क्योंकि इसका बैलेंस शेल इनकम्प्लीट है अनस्टेबल है therefore it will be called as a Lewis acid चूँकि ये एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए एसिड है अमोनिया के नाइट्रोजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो ये क्या करेगा डोनेट करेगा किसको डोनेट करेगा एलमिनियम ट्राइक्लोराइड को डोनेट करेगा hence ammonia will act as a Lewis base okay thank you